Siokoh, siokoh, Pratamtama Pecut samandima kanthi pecut kang rinengga Patuk kiai saman diman Suarone kang pindo kuntur Jumle kur angge kirisi Agawi horo king bumi Pecut kiai saman diman Suarone kang pindo kuntur jumlah Quran gegirisi agawe loro king bumi pecut kiai samadiman swarane kang indo guntur jumlah Quran gegirisi agawe loro king bumi pecut kiai sama timan suarane kang pindha guntur jumlekur anggekirisi agawe hara ing bumi pecut kiai sama timan suarane kang pindha guntur Cumple Quran gekirisi agawe horo keng bumi. kiai saman timan swarane kang tindho kuntur jumlekur anggegiris agawe ora ping bumi pecut kiai saman timan Oh wilah ing sekareng kono langkung sun puji marang pangeran kang mitrosa. Eh, yeah. Sultan dan kekotongan kang sampe obat Sarwi rumah pak kabar kasem soyo pating paringe siyo mangise ampa-ampa kang kebak wawala tinulah sang kopo kedep kerep kahulu kasirep klerep sang kolosirno

more